back. Magandang buhay po sa ating lahat. Imbihap po ng samahan ng mga kababaihan sa parokya ng muling pagkabuhay dito sa Barangay Balingga sa Quezon City, Taos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa at nanguna sa araw-araw na pagrorosaryo sa karangalan ng banal na krus ng mapaghimalang birhen. Sa mga sponsors, sa mga technical team, sa pangunguna ni Rafael Villegas sa ating Monsignor Manny Emmanuel Balisteros sa walang sawang paggabay, sa ating mahal na kapitana Maria Teresa Montalbo na nagpabulaklak sa ating simbahan, at higit sa lahat sa ating tita MMK Christian Lineses na siyang punong abala sa lahat ng gawaing ito. Nais ko rin pasalamatan ang mga sumagala at nagambag ng kani-kanilang mga sarili at nagpadala ng mga videos upang matuloy ang Santa Cruz ang ito na taon-taon nating ginagawa. Bagamat sa taong ito ay virtual lamang dahil sa pandemic na ating kinakaharap at sa mga kababaihan ng iba't ibang parokya na sinaginang Aurea Lucena na siyang gumanap bilang Reyna Elena. Ginang Pilipina Santos bilang Reyna Emperatris. Muli po ang aming tauspusang pasasalamat sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga kababaihan ng Iglesia Pilipina Independiente. Prodeo et Patria para sa Diyos at sa bayan. Mabuhay po tayong lahat. Binabati ko po ang lahat sa parokya ng muling pagkabuhay sa inyo pong virtual Santa Cruzan. Kinagagala ko po na maging kabahagi ng selebrasyong ito. Maraming salamat po. <laughs> ntfayesu kaeantenatapan asurata tokora alelaga tokora taliefu tokora eantenatapa nai inoatan msem jesus Indoka kwa mano seme. Indoka kwa mano sem Jesus. Indoka kwa mano sem him. Indoka kwa mano sem Jesus. Indoka kwa mano sem him. Indoka kwa mano sem Jesus. Indoka kwa mano sem him. We walk apart every place we look around. Every place, we turn around. Every place, we knock at one man or same man. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. I walk, I walk. Come on, Everywhere. Really? I search, I search. Everywhere. I turn around. Everywhere. There's no one, there's no one like him. I walk, I walk everywhere. I search, I search, everywhere. I turn around, everywhere. There's no one, there's no one like you.